Baek Jun Ki atau Jo dan Tae asli tidak pernah muncul lagi setelah menipu Chon So Jin dan Jo dan Tae di episode 10 drama Penthouse. Baek Jun Ki akhirnya digunakan oleh Logan Lee untuk memprovokasi Jo dan Tae palsu karena saat itu Logan Lee dan Sim Suryon diberitakan telah meninggal. Jadi Logan Lee dan Sim Suryon menggunakan Baek Jun Ki untuk memeras uang Jo dan Tae dan Chon So Jin agar rencana mereka menghancurkan Jo dan Tae dan Chon So Jin berhasil. Baek Jun Ki adalah peluru awal yang dilepaskan oleh Sim Suryon dan Logan Lee untuk berhasil mengalahkan Jo Dante dan Chon So Jin. Baek Jun Ki memeras Jo Dante dan Chon So Jin dengan bukti sebuah foto tentang kejahatan Jo Dante dan Chon So Jin. Baek Jun Ki mengetahui jika Jo Dante adalah orang yang mengebom Logan Lee, bahkan ia memiliki foto Jo Dante saat di lokasi kejadian. Selain itu, Baek Jun Ki juga merupakan kaki tangan Chon So Jin dalam misi penyelamatan Logan Lee. Hal itu Chon Jin lakukan bukan karena benar-benar ingin menyelamatkan Logan Lee, namun dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari keluarga Logan Lee. Baek Jun Ki pun menuntut Chon Jin untuk memberikan bagiannya jika Chon Jin tidak mau kena masalah. Begitu pula dengan Jo Dante, Baek Jun Ki juga meminta uang dengan jumlah yang besar untuk uang tutup mulut. Baek Jun Ki kemudian berhasil mendapat uang dari Chon So Jin sebagai bagian dari aksinya untuk menyelamatkan Logan Lee saat insiden pengeboman. Baek Jun Ki memang benar-benar dimanfaatkan oleh Logan Lee untuk menguras kekayaan milik Jo dan Tae dan Chon So Jin. Hal ini Logan Lee lakukan agar Jo dan Tae dan Chon So Jin mengalami kesulitan keuangan yang akan membuatnya kesulitan untuk bertindak dan melawan Logan Lee serta Sim Suryon. Jadi Sim Suryon dan Logan Lee akan dengan mudah melawan Jo Dante dan Chon So Jin. Hal ini bisa dilihat dari chip yang dipasangkan pada tubuh Baek Jun Ki yang hendak dilepaskan oleh Baek Jun Ki setelah bertemu Jo Dante. Namun untungnya Kang Mari melihat hal itu dan menghentikan Baek Jun Ki. Jadi Baek Jun Ki tidak bisa membohongi Logan Lee lagi. Setelah Baek Jun Ki berhasil mendapatkan uang dari Chon So Jin, Baek Junki terlihat menaiki kapal dan pergi setelah berjanji pada Chon So Jin untuk tidak kembali lagi. Yang membuat penasaran kemanakah perginya Baek Junki setelah itu, menurut drama update, Logan Lee pasti memberikan kesempatan untuk Baek Junki membenahi hidupnya. Logan Lee menyadari jika Baek Junki adalah korban juga karena orang tuanya dibunuh oleh Jo Dante. Namun kenapa Baek Junki memeras Jo Dante dan Chon So Jin? Seperti yang drama update katakan sebelumnya, Hal itu bertujuan agar Jo Dante dan Chon So Jin mengalami kesulitan keuangan dan akan membuatnya kesusahan pada akhirnya. Uang tersebut pasti dibawa oleh Baek Jun Ki dan kemungkinan itu adalah perintah Logan Lee. Baek Jun Ki diberikan kesempatan terakhir untuk hidup dengan menggunakan uang tersebut. Namun Logan meminta Baek Jun Ki untuk pergi jauh dan tidak kembali lagi. Karena Baek Jun Ki dulu tinggal di Jepang,